Оператор Фарух Медиа. Axir do'stlarim, bir so'zli dardnoylarim Yaxshi yomon kunimdan turar bilar noylarim Yuzlara kelsin yoshi, omon bo'lsinlar boshi Bugun do'stlarim Do'stlarim panohim mana Qushcha bo'lsam qanotim mana Lol qoldirib yuring mana. Siz do'stlarim edim zalatoy bir gapimda turarlar bo'ldi boshqa gapni qo'y kulishlari kuritoy o'zlaridim zalatoy bir gapimda turarlar bo'ldi boshqa gapni qo'y jon do'stlarim Birlikte geldik Şutuya düşüp geldik Davrada oynagan gel Zor kuy çalıp bildik Ko'kka yetar asıl Asl beklar bolasi O'ktamjon keldi tuya Nurlan yelim bolasi Jon do'stlarim Panohim mana Qushcha bo'lsam Qanotim mana Lol qoldirib Qushlarim panohim mana Qushcha bo'lsam qanotim mana Lol qoldirib yuring ham mana Siz do'stlarim najotim mana YouTube Shahri To'lsin Music.